las personas que les gusten los caballos, que les guste el medio, que practiquen, que no practiquen, los invito a entrar en el canal de YouTube On Horses para que aprendan mucho sobre los caballos. Hay demasiados temas, diferentes cosas para hablar, para aprender sobre ellos.